हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो राउंड फार्मूले को लेकर के है तो पहले हम इसे माइनस वन तक राउंड कराएंगे तो आइए देखते हैं तो यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा और लिखा यहाँ पे R O U N D round और राउंड फार्मूला लगा लेने के बाद इस नंबर को सेलेक्ट किया कॉमा दिया माइनस वन अंकों तक इसे करा दिया राउंड तो अब एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेन आ गया है और बाकी की चीजें आप देख सकते हैं यहाँ वन ट्वेंटी 1130 और यहां 2000 आ गया है अब यहां पर बात कर लेते हैं माइनस टू तक तो यहां पे लगाता हूं R O U N D round और फिर इस नंबर को सेलेक्ट करता हूं ठीक है और इसको माइनस टू तक राउंड करवाता हूं तो ये माइनस टू तक राउंड करवाया तो यहां पे जा गया जीरो और यहां पर इसको ड्रैग करवा दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब इसको माइनस थ्री तक राउंड करा लेता हूं तो यहां लिखा मैंने राउंड और फिर इसको माइनस थ्री तक राउंड कराएंगे सेम नंबर को कॉमा दिया माइनस थ्री किया तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से ये राउंड हो रहा है और अगर अब इसको ड्रैग करता हूं नीचे तो ये इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी thank you for watching this video